Cando era neno, as miñas referencias na cociña, como creo que pasaba en case todas as casas, no? a, a túa nai, a túa boa, especialmente a miña boa, eh? que lla veía moito cociñar, e gustábame estar na propia cociña mentras ela cociñaba, vendo e tal. Pero un día, eh, na casa, apareceu eh, unha cociña, unha cociña de xoguete. Eh, eu empecé a xogar con ela, eh, grazas a ese xoguete o que, o que era un divertimento de neno convertiuse na miña profesión, ao final ser cociñeiro.